Kwa jina anaitwa Emmanuel Ndarahu. Chanzo cha hili tukio mm. um, mzee Gote huyu baada ya kufika pale kwake kwenda kupanga mm. Ulikuwa umepanga kwake? Eh, nime mpaka sasa bado niko pale. Sawa. Na pale nyumbani nina wanawake wawili. Mhm. Mm uh, baada ya kuwa na wanawake wawili pale nyumbani nimetangulia na mke mmoja, baada ya mwingine kuja baadaye. Mhm. Mm baada ya baadaye mke kukuja mwingine yule ambaye nilikuwa naye. Mm. Uh, ndipo nilivyoona kwamba mzee Gote amekuwa na mazungumzo na mke wangu. Sawa, ni mke mdogo au eh, mke mdogo? Mke mdogo e, mke mdogo mpaka nikaona mpaka na hela akawa anatoa mm. Ndipo nikawa nimemkamata naye nikawa nimempiga mke wangu mm. kwamba kwa nini hii hela umepewa na huyo mzee? Kwanza sikuwa na makusudio ya kumpiga mzee kwamba labda tufanyeje, ikabidi nimuonye tu mzee kwamba mzee, kwa hiki mimi ambacho niweza kama nimempiga mke wangu mm. Sikukusudia mpira mpira, ila nimempiga kwa sababu tu kwamba ya hili tukio ambalo umelifanya wewe mwenyewe. Mm. Sasa hebu naomba sasa uache hii tabia, uache maana mimi ninatoka ndani na kuita baba, wanangu wanatoka ndani wanakuita babu. Sasa unakuja hapo unapikiwa chakula kama kawaida. Mm. Tunaishi kama kawaida. Sasa yeye wanakaa wameisha hili nalo, tumejana tumekula tume eh, tumetoka tuingie ndani kwenda kulala, akawa amepewa maji, akawa amechukua maji akawa kwenda kuoga jana hiyo e, jana hiyo akaenda kuoga. Baada ya kutoka kule, mimi nilikuwa nimenyanyuka nikaingia ndani kwenda kufanyaje, mm. kwenda kwa madeni nikalale mm. mm. na yeye sasa kwa kwamba naingia ndani kwenda kulala, na wapangaji wenzangu walikuwa pale nje mm. Baada ya dakika tano nikawa nimetoka nje kwamba niingia msalalani mm. nikaingia mm. mm. nikatoka. Baada ya kutokako, baada ya mm. kuja kwamba nakuja kuingia pale nyumbani, kwa sababu taa zilikuwa zinawaka mm. ndipo nikashuhudia kwa macho yangu mawili mm. mzee huyo alitoka ndani mwake na kuingia ndani mwangu chumba cha pili ambayo alikuwa ambako anaishi analala mke wangu mkubwa. Mm. Ndipo na mimi nikasimama nikajua kwamba mm, hivi kweli ikabidi ni niondoke pale nimfuate niingie mpaka wapi? Mm. Mpaka mm. ndani. mm. Mm. ndipo mm. nikamkuta yumo mm. akiwa uchi, akiwa amevalia kamtura tu na mwili wote akiwa uchi. Kweli mimi nimeshindwa kweli kufurahiana navyo. Ndio maana mzee, mimi nimemwambia tu kwamba basi sasa ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe si unajitakia mm. basi baki hivyo hivyo, sasa ni wewe mwenyewe unaisha atakavyo kufanya, basi ndio hivyo. Kwa kumwangalia, unadhani ana miaka mingapi kwa sasa? Kutazama kwake ni umri wa miaka kwenye miaka sitini.